Já jsem Marie Káčerová a už mě bude 81 A Naučila jsem se to prakticky malovat, až jsem obdobila. No tak od té doby to dělám. No. A dělali jsme všelijaké znorovské, kostelové, halůzkové a tyto modré. Toto jsou horňácké. první to vajíčko musíte namočit do octu, dát si do krýmka ocet namočí to do toho octu a do té barvy. Ta musí se teda uvařit, ale musí se nechat schládnout, protože kdyby to v tom dřevě obarvil, tak ten vosk z toho sjede a bude povající. <laughs> Musí být na určitou teplotu, to vždycky říkávají, musí to být tak teplé, aby se tam udržel prst té barvě. A teprve to může barvit. A právě tyto modré, to jindy bývaly ty barvy aluminové, nebo jak, jak se to, anýliové. A toto je, může jít na dřevo jenom, toto modré. No, to je ano, tom třetím. Obarvení, to se má ještě na leštích a ponavlékat na mašličky. A no, už je to. Navleče se to do té jehly rybářské a v Čermoci ty se podívat, jestli ty dírky nejsou někde od vosku a někdy se trefí, že ta dírka je malá, že tam ta jehla nemůže projít, tak to musíte naklepnout trošku si nůžkama aby se to neprasklo, to vajíčko. Protože to, jak to násilím by tam protahoval, tak by to mohlo prasknout a bylo by hotovo po vajíčku. A musíte to stejně opatrně, dívejte, jak to se zasekne. Tak, a už je to. Tu tenku moc nemám ráda, tu tenku tušku. Mně se zdá, když je to něco silnějším, že to pěknější a i vypadá. No. Tak. No, ještě ne. <laughs> tak ro, ročně tak 700 vajíček, no. Podle potřeby, jak potřebuji. Jaká je objednávka, tož tak se to dělá. A tyto vzorky, to už jsou jenom také dodatky k tomu. Toto oni hlavně tyto cestičky, ty horňácké, oni to hlavně oceňovali, ty cesty.